اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد القرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم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 السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصر مرحبا يا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وآتاك العود يبكي مرحبا chưa يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عني ذنوبا يا الله واغفر عني سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله الخطايا يا الله بالموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله أنت المساوي يا الله العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عالم سري وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي ارحمنا جميعا يا الله حياتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله عند تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أحمد الهدي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على نبي محمد صلوا عليه